Ah, asante uh, sana Dorcas. Uh, kwanza nimefurahi, ni moja ya swali ambalo ni interesting na of course, kabla tujaanza kipindi ulinieleza kuhusiana na hilo swala, so nikajaribu kuangalia kwa haraka labda matumizi yangu ya, ya, ya Instagram yakoje. mm -hmm. So nimejaribu kuangalia miezi kama mitatu mfululizo kuanzia mwezi wa 11 mfululizo wa app ambazo zimetumia data kubwa. Of course nimeona Instagram ikiongoza, uh, inafuata WhatsApp na pamoja na uh, browser zingine ambazo naingia kwa ajili ya kuangalia. Mwezi wa 12 vile vile mwezi wa kwanza pamoja na wa pili. So hiyo imenipa picha na kuona kwamba of course sio kitu ambacho ilikuwa mara ya kwanza leo kusikia, na mimi pia nimesha observe na kuona kwamba kweli kuna uwezekano mkubwa kwamba Instagram ina inatumia bando eh, kwa kiasi kikubwa, lakini uh, nitazungumza kitu kimoja. Unajua hii mitandao ya kijamii ilivyotengenezwa, imetengenezwa katika namna ya kumfanya mtu aweze kubaki muda mrefu kwenye mitandao. Kwenye mwili wa binadamu kuna homoni inaitwa dopamine. Ni homoni ambayo ni feel good hormone, ni homoni ambayo inapanda pale ambapo unatazama au kufanya kile kitu ambacho unavutiwa. Kwa hiyo ukila chocolate, ukitazama kitu mziki au kitu chote ambacho kinakuvutia, ukiingia kwenye social media, hii homoni mara nyingi inapanda. Kwa hiyo utajikuta tu unatamani kukaa muda mrefu kuweza kutazama kile kitu ambacho kinaendelea au unakiona kwenye mtandao mtandao. Kwa hiyo hiyo ni fakta ya kwanza. Kwa hiyo kinachofanya labda bando litumike zaidi kwenye huu mtandao wa Instagram ni assumption mimi najaribu kutengeneza, is sio scientific proven, so watu wengine pia wasikilizaji wanaweza pia wakajibu kama walishafanya tafiti na kujua, lakini pia challenge kuhusiana na hichi ninachoongea. Kwa hiyo yes, kitu cha kwanza kabisa ni muda unaokaa muda mrefu zaidi Ndolo kwenye mtandao. Yes, kwa kama una consume muda mrefu zaidi kwenye huo mtandao definitely ni kwamba lazima bando litatumika zaidi kwa sababu unatumia muda mrefu kwenye mtandao husika. Na probably probably hata mimi iko hivyo. Nilivyojaribu kufuatilia, nimegundua kwamba kwa kiasi kikubwa uh, bando linatumika zaidi, lakini muda unaotumika zaidi inaweza ukatupeleka kwenye fakta ya pili, ambao huenda ndio inasababisha bando ah, litumike zaidi, namna mtandao wao ulivyotengenezwa, kwa sababu watu tunatumia Instagram, tunatumia TikTok, Facebook, lakini kwa kiasi kikubwa ukiangalia, uh, Instagram ni mtandao ambao unaweza ukaona kwamba bando linatumika zaidi. Kwa hiyo interface ya Instagram ilivyotengenezwa ni kwamba ukiingia kuscroll tu post ya kwanza, ukiscroll kwenda post ya pili, zimepangwa katika namna ambayo itakuvutia kuendelea kutazama posti zote ambazo ulikuwa hujazitazama mwanzo. Kwa na Instagram ilivyokaa ni kwamba nilizungumza katika kipindi kilichopita kwamba Instagram wanapendelea kukuletea vitu ambavyo umekuwa ukipenda kufuatilia. Kwa kama wewe ni mfuatiliaji wa mapishi, basi watakuwa wanakuletea vitu vinavyohusiana na mapishi. Kama unatazama zaidi michezo, basi watakuletea vitu vinavyohusiana na nini na michezo. Watakuwa watakuwa wanakuvuta yes, wana, wana unapenda. Kwa hiyo wanakurecommend zile post zinazohusiana na hivyo vitu. Kwa hiyo kuscroll mpaka umalize zote zinakuwa nyingi. Kwa hiyo hiyo inafanya muda uwe mrefu zaidi. Lakini ya, kitu kingine kwa upande wa video, bado namna Instagram alivyotengeneza ni mara chache sana kukuta video Instagram Instagram inakwama. So yes, kwa ukiangalia hiyo ni fakta pia nyingine ambayo inaonyesha kwamba kwa kiasi kikubwa Instagram ndo maana inatumia bando kubwa, kwa sababu mtu utatumia muda mrefu, lakini bado ukitazama video itakuvutia, kwa sababu haikwami na utaangalia mpaka mwisho. So hizo ni fakta ambazo mi naona kabisa zinaweza kuwa kwa kiasi kikubwa zinachangia Instagram kuwa na inatuconsume zaidi bando ukilinganisha na social media zingine ambazo tunazitumia kila siku. Sasa yes. Okay, okay. Ukirudi hapo hapo yes. Moja kati ya sababu kubwa itakayosababisha yeah biashara yako iende vizuri Ndi. ni muda ambao mm. -hmm. unaspendi pale instagram kitu kama hiko yes. nilishawahi kukisikia yes. kwa maana ya kwamba uh, pale kwenye instagram yako isome mm. kwa mm. sababu kuna, kuna zile rate zaonyesha kabisa kwamba huyu mm. tarehe fulani alikuwa mm. instagram mm. kwa mm. Eh, kuna, kuna vile vijumba fulani vinaonyesha sasa yes, yes. nilishawahi kusikia kitu kama hiko kwamba mm. ili uweze kupata matokeo mazuri ya biashara yako mm. basi ni lazima uspendi muda mwingi wa, mm. wa kukaa instagram mm. yes. sasa inakuwaje hapo na hivyo hivyo mabando ndo yanalika kiasi hiko tunafanya <laughs> ah, labda sasa mtazungumza mwishoni labda maoni yangu ni nini kwenye mamlaka zinazohusika labda wajaribu mm. kuangalia gharama za bando pia ziweze kupungua ili kuhakikisha kwamba vijana wengi kwa sababu hapa tunazungumza zaidi na vijana na vijana mm. wengi ndo tunawaasisti wajihusishe na mitandao ya kijamii ili watengeneze pesa kwa hiyo labda mamlaka zinazohusika umefika sasa wakati kutuangalia kama vijana kwamba waangalie namna gani ambavyo wanaweza wakapunguza hizi gharama za uendeshaji wa, uh, wa, wa, wa bando hizi zinavyotolewa ili at least tuweze kurani kiurahisi. Lakini uh, hiyo tu haitoshi, ni kwamba mimi wakati naangalia hizi data, namna nilivyotumia uh, data zangu kwenye mtandao wa Instagram kwa mwezi mzima, kuna mwezi, kwa mfano mwezi wa Novemba, mwezi wa 11, nimeangalia kwamba mwezi mzima nilikonsume uh, GB 1.34 kwa mwezi mzima, lakini mwezi unaofuata nikatumia uh, MB 800. So unaweza ukaona kwamba haina maana kwamba wewe utashindwa kurani biashara kwa kushindwa kupata GB 1 au GB 2 ya bando kwao bado ni affordable. Unaweza ukatumia mtandao wa kijamii kama Instagram, lakini bado ikawa ni affordable kwa kuna ukarani business, kwa sababu kwa makadirio tu ya haraka GB mbili unaweza ukatumia labda shilingi 5000 kuipata. Kwa hiyo haina maana kwamba wewe kama na kweli uko serious na biashara utashindwa kupata 5000 ya kusababisha wewe urani biashara na utengeneze faida ambayo itazidi hapo, ili kuhakikisha kwamba unapata faida kwenye biashara yako. Kwa bado nilizo namna ni kitu ambacho ni possible, kwa watu wasiogopi kuona kwamba kumbe bando ni kubwa yeah, mm. sitaweza. No, utaweza, lakini ili kupunguza maumivu, basi mamlaka zinazohusika pia wanaweza kusaidia kuhakikisha wana na kupunguza kwa kiasi kikubwa. Sawa, lakini yes. Wewe tunajua ni mtengeneza maudhui na unaweza kwa sehemu yako yes. ukamsaidia msikilizaji kwamba mm. kwa njia hii hapa at yes. least eh, yes. Eh, kidogo unaweza basi ukadhibiti yes. uh, matumizi yako kwa data kwamba fanya njia hii, fanya njia hii inaweza mm. ikakusaidia. Ah, okay sawa. Ah, njia rahisi zaidi, ah, zaidi ambayo mimi naona mtazamaji anaweza ka, au msikilizaji anaweza kaitumia kwa ajili ya ku, ku, ah, kupunguza matumizi ya bando. Kwanza kabisa kwenye vifaa vyetu tunavyovitumia, iwe ni simu au iwe ni laptop au ni PC au aina yoyote ile ya kompyuta au, au kifaa chochote kama ni tablet, huwa kuna option ya kuweza kuweka data save so unaweza ukatumia hiyo njia kuweza ku, kuweka ile data save on ili kupunguza kiwango cha data ambacho kinatumika lakini kitu kingine pia ni kupunguza matumizi yasiyokuwa ya lazima kukaa kwenye mtandao haina maana kwamba wewe kama una biashara una rani biashara kupitia mtandao wa kijamii kama instagram basi muda wote uwe huko na scroll post za watu wengine no unaweza kuwa biza na biashara yako kuhakikisha kwamba una monitor kuangalia watu wanaofuatilia biashara yako kama ni dm unajibu kama ni like unafuatilia ni nani amelike kama ni comment unajibu na ukajikuta bado unatumia kiasi kidogo cha bando na bado biashara yako ikawa profitable bila kulalamikia hii mitandao. Sawa, kuna mtu ambaye anatamani kujua hiyo data yes, saver naipatia yes. wapi, sehemu gani, ni app au mm. ikoje? Kwa sababu teknolojia mm. uh, ni lazima mtu anahitaji kupata elimu yes, na ndio yes, lengo letu kubwa mm. kumpatia mm. msikilizaji wetu elimu. Kwa hiyo utusaidie hiyo data saver, mtu anaipataje, anaitani off vipi au anaitani on vipi na vitu kama hivyo. Uh, simu zinatofautiana, so kuna mtu mwingine anaweza akatumia android ya kampuni fulani au mtu mwingine anatumia ios kwa maana ya yeah. apple ya aina fulani so mara nyingi kwa mfano mimi simu nayotumia ukienda kwenye data usage yeah. ukikliki kwenye data usage utapata option ambayo inakuuliza ku, ah, ina, inasema data saver kwa kwenye data saver kuna, ah, kuna sehemu ya kuweka on na sehemu ya kuweka off kwa hiyo yes, ipo kwenye simu, yes, ipo kwenye simu ya aina yoyote au device hata kompyuta ipo kwa hiyo wewe utaruhusu ile data saver iwe on ili kwa kiwango fulani uweze kupunguza matumizi matumizi ya data ambayo sio ya lazima, lazima. Yes. Mm. Yes. Asante sana, natumaini mpenzi msikilizaji, jibu lako limejibiwa vizuri na yule ambaye alikuwa anahitaji suluhu uh, kwa nafasi tumemsaidia kabisa. Leo sasa tunakuja kwenye mada yetu muda huu hmm. najua uko tayari kabisa eh, kutusaidia ni namna gani mtu anaweza kutengeneza pesa, yani mm-hmm. kujipatia mm. kipato chake kupitia hiyo hiyo <clears throat> mitandao ya kijamii. Tusipoteze muda, tunaelewa kabisa mitandao ya kijamii yes, ni eh, Facebook, yes, eh, WhatsApp, mm, Instagram yes, na ndio mitandao mingi ambayo wengi tupo huko. Karibu sana. Ah, asante. Of course unajua tunavyozungumzia kutengeneza pesa, kila mtu anatamani. Akisikia pesa, kila mtu mate anamtoka na anatega sikio kusikiliza vizuri yes of course kila mtu <laughs> of course ni muhimu kwenye maisha tuwe na pesa ili kuhakikisha kwamba tunalipa bili pamoja na kupata mahitaji yetu ya kila siku lakini wakati mwingine kutimiza ndoto zetu kuishi maisha tunayotaka so tunavyozungumza hapa kila mtu anaweza akashea stori yake ya mafanikio kuhusiana na namna gani amefanya na akawa sahihi kwa namna yake lakini hakuna njia moja ambayo inafanana kwa kila mtu kwamba unaweza ukaifuata ili uweze kufanikiwa kwenye mitandao ya kijamii kila mtu anaweza kuambia mi nilianza hivi nilifanya hivi nilianza hivi nilianza na mtaji huu nimefanya biashara hii. So kitu cha kwanza kabisa ambacho tunatakiwa kukiangalia ni wazo la biashara. Unajua vijana ni wengi saizi na changamoto ya ajira ni kubwa, mm. lakini sio kwamba kazi hazipo kazi ziko nyingi sana ambazo unaweza ukaamua kuzifanya na ukatengeneza kipato, na hasa leo tunazungumza kuhusiana na mitandao ya kijamii. So mimi nitaeleza step kama tano ambazo ni simple, ambazo mimi binafsi kwa, kwa namna moja ama nyingine nimezifuata au kuobserve watu wengine wakifanikiwa kupitia mitandao ya kijamii. Kwanza kabisa uh, inatakiwa utafute wazo la biashara, kwa sababu hiyo ni biashara you have to run your business through social media. ko uh, siku zote ili uweze kutengeneza pesa lazima utafute kutafuta suluhu ya matatizo ya watu. Tunasema money is a reward after solving someone problem. Mm-hmm. Pesa ni, ni, ni, ni zawadi unaopewa baada ya kutatua tatizo la mtu fulani. Yes, kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kufanya ni kuanza kutafuta tatizo kuanza kutafuta wazo la biashara, unataka kufanya biashara gani? So unaweza ukaanza kutafuta biashara, aina ya biashara ni ya kutoa huduma au ni ya kuuza bidhaa. Unatafutaje wazo? Kuna njia mbili ambazo unaweza ukatumia kutafuta wazo. Kwanza kabisa ni kutokana na elimu au ujuzi ulionao pili ni kutafuta ujuzi fulani ambao unahisi unaweza ukafiti. Hivyo vyote viwili unaweza ukatafuta ujuzi au unaweza ukawa tayari uko na ujuzi, inatakiwa ubadilishe huo ujuzi uweze kuendana na namna gani ambao unaweza ukauutilize kwenye mitandao ya kijamii ili uweze kutatua matatizo ya watu, uweze kutengeneza pesa. Kwa mfano, mtu umesoma uh, public relation and, dig, and, and marketing. E, mtu mwingine kasoma labda mass communication. E, mtu mwingine kasoma journalism. In fact, natafutwa sana na watu wa namna hiyo. Wapo watu wengi wananitafuta wananiambia, bwana, mimi nimesoma kitu fulani e, nataka nijifunze moja mbili au nifanyeje ili niweze kutengeneza pesa. Yes, yes so una, unagundua kwamba kweli mtu amesoma kitu ambacho ni, ni rahisi zaidi kujiajiri, lakini ajui bado afanyeje ili aweze kutengeneza pesa. Mm. Kwa mtu uliosoma vitu kama hivyo na haiishi tu kusoma hivyo. Unaweza kuwa una, una, unatamani au unajiona kabisa una passion ya kufanya kitu fulani online, kwa maana ni kufundisha watu au kutatua matatizo fulani ya watu kwenye mitandao, aidha kuwasaidia wao kurani biashara zako, kwa maana unapenda masuala ya social media au unapenda kutengeneza graphics nzuri, unapenda kutengeneza video video, huo ujuzi huna, basi ni wakati wa wewe kuanza kuutafuta huo ujuzi. Kwa hiyo hapa unatafuta namna ya kuanza kutatua matatizo ya watu kupitia skills ulionayo. Au mwingine ana kipaji fulani. Mm. Yes, eh, eh, yes, talent of course. Nyumbani ajui nifanyaje, anaingia Insta kila siku, yeah, Yes, yeah. yes. Kwa hivyo vyote vinaenda sambamba kwa maana kwamba hata kama una talent lazima uweze kuadi na knowledge ili ujifunze. Hata kama una passion na kitu lazima uweze kujifunza kuwa na mm. kipaji peke yake kuwa na passion peke yake haitokusaidia yes kuwa na kuna, unajua kuna watu wengine wanatafuta bwana bro unaninspire sana au mimi nakuwa inspired sana na mtu fulani bila kuchukua hatua kuwa inspired tu hakuwezi kusaidia chochote lazima uanze kuchukua hatua so ukishatafuta wazo la biashara umejiona mimi na fit nataka nifanye digital marketing au nataka niwe social media manager niwasaidie watu wengi kumene, kumanage social media zao sasa hatua ya pili sasa ambayo ni muhimu pia ni kuanza kuangalia namna ya kujibrand wapo watu wengi sana wanaofanya biashara unaofanya wewe msikilizaji unayetusikiliza wapo watu wengi sana wanaotoa huduma sawa ambao unatoa wewe lakini ili uweze kuuza ili uweze kufanikiwa lazima uweze kujit kujitofautisha. Unajitofautishaje? Lazima utengeneze blandi Tunavyozungumzia blandi hapa tunazungumzia sasa personal, kuna business brand, kuna corporate brand. Hapa tutazungumzia sasa personal brand. Wewe mwenyewe unajibrand vipi? au biashara yako na brand vipi. Na kwenye branding hapo sasa tutazungumzia utafute mtu kutengenezee logo, au kama na uwezo wewe ni designer una skill, tafuta tengeneza logo yako. Baada ya kutafuta logo au umetengeneza logo yako, angalia ni kala zipi ambazo wewe unazitumia kwenye kubrand au kutangaza biashara yako. Tafuta typography au maneno au fonti ambazo utazitumia kwenye kazi zako picture style pamoja na vitu vingine ambavyo vyote viko related na brand. By the way, branding ni pana, next time tunaweza tukaizungumza tukipata nafasi. Yes, yes. Kwa hiyo lazima utengeneze brand, tengeneza identity ambayo watu wata ku, ku, ku, yani kwamba watu wakifikiria kitu fulani basi wakuwaze wewe, that's branding. So hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa ni kutengeneza sasa hizo social media ziwe katika muonekano wa kibiashara, kuzicustomize vizuri. Sasa kama ni Instagram, itengeneze katika namna ambayo itavutia mtu. Kama ni bio, hakikisha unaiweka professional, unaweka kama ni logo, kala zako unaweka vizuri highlight eh, contact kila kitu ambacho kitaonyesha kabisa huyu mtu anafanya biashara hii professional na anajua anachofanya mfano mzuri ukitembelea kwenye cha akaunti yangu ya Instagram naweza ukaona namna nilivyoandika. Nimeandika maneno machache, nimeweka contact na nimeeleza nafanya nini. Kwa mtu direct akiona anasema wewe bro uko serious na unajua unachofanya. Ila wakati huo huo unaweza ukamkuta mtu anafanya hiyo kazi yes. huko Uh, online yes. Lakini kitu ambacho mimi huwa kinanikwaza na yes. kama kuna mfanyabiashara yuko online hmm. wakati huu anasikiliza kipindi abadilike. Wewe unafanya biashara mm. lakini hutaki kuweka pale content sasa unafanya biashara au unafanya nini? Ah, <laughs> wengine pia <laughs> hata yes. kama kukiwa na contact, hata kama akiulizwa swali mm. bado hatojibu ajibu mpaka mtu anakasirika pale kwenye comment sometimes mm. unakuta kabisa mbona haujibu, yani mtu day, mtu anaweka tu kitu uh, <laughs> wakati uliopita yeah. uligusia kwamba mtu unaweka labda mm. unauza kitu fulani yes. labda mm. fridge yes. umetoka no, yes, yes. Sasa shida ni ndio unaogopa bando au nini? Wengine wanakwambia njoo yes, na yes, labda eh. maria eh, unaweza ukaenda huko uko mm. mm, mm. ukamfata huko uko na bado asikujibu lakini bado asikujibu yani mimi nitoe rai kwa, kwa sababu ni kipindi hiki ndo mm, yes, yes. yes, mm. limekukuta nini dorcas mara nyingi sana kwanza huwa <laughs> huyu ni muhanga kumbe ndio maana anaongea kwa uchungu yeah. kujaribu yes. kubadilika mimi kuna wakati nahitaji kitu fulani umeona, labda nahitaji kujifunza graph. Yes, ndio. Ndio. Sasa nimeingia nimekukuta wewe kaka yes, Kadaga pale Ndio. Nahitaji mawasiliano yako siyapati. Una, unakuta yamefichwa eh, lakini uko active basi mm. niingie DM eh. yes. Napo kunijibu. Sasa mimi napata wapi msaada? of course hiyo hiyo story unaoshare na mimi ni, ni, ni kitu ambacho of course tunakutana nacho kila siku kuna wakati unaingia mtandaoni unatamani kununua kitu unakutana na changamoto kama hizi leo pia nimepita mtandao mmoja wa kijamii wameposti wakawa wanaeleza kuhusiana hiyo changamoto kwamba eh, bwana kwa nini wafanyabiashara wa kitanzania wanakuwa waweki bei e, au e, Lakini kuna watu wakawa wanaweka comment pale kwamba bwana, ili tatizo aliko kwa wafanyabiashara tu, hata wateja wetu pia nao wana changamoto. Mm. Unaweza ukaweka maelezo kila kitu <laughs> na bei ukaweka, lakini akakufuata <laughs> inbox anakuuliza kuhusu bei hey. Eh. <laughs> Yaani hey, au zile za mtu anakuja anakufuata anauliza tu afu anunui lakini ni matokeo hizo ni changamoto afu ni lazima yani ni sawa hiyo <laughs> kitu kweli yes. inatokea na ina, na inaboa ndio, ndio, yeah. Eh. lakini sasa upasi kukasirika kwa sababu ni biashara ndio yes, maana kuna course, sasa, yes ndio yes. umeongea point ya msingi sana hapa mm. ndo tunakuja swala la muhimu ni nini ni ni, customer, customer care. care lazima pia ujue namna ya kuwa na customer care nzuri mm. kwa sababu mteja mwingine anaweza kukutafuta leo asinunue lakini akawa mteja wa baadaye mm. akakunufaisha lakini ukimjibu vibaya leo na kumkatisha tamaa basi kesho hawezi kurudi hawezi historia <laughs> hapana Eh, eh, basi tuende kwenye hatua ya tatu Dio. yes hatua ya tatu sasa unachotakiwa kufanya sasa ni kuanza kutengeneza content actually ni hatua ya nne yeah, ni hatua ya nne e, tumezungumzia kutengeneza social media zako sasa kama ni facebook utatengeneza vizuri mm. instagram kama pia utapost youtube pia hiyo yes hatua ya nne sasa ni, ku, ni kuanza kutengeneza content sasa so kama wewe unafanya biashara ya bidhaa sasa ni kuanza kutengeneza content kuelezea kuhusiana na bidhaa ambazo unazitoa au unaziuza unaeleza kwa, kwa undani. Kama wewe ni huduma, basi unaanza kuelimisha watu na kuwaelewesha kuhusiana na huduma inayotoa. Kwa mfano, mimi nataka kufanya social media management, nataka kumanage account za watu, nimefungua consultant kwa ajili ya kuwasaidia watu kumanage social media. So unaanza ku, kublagi kidogo na kuonyesha kwamba mimi nina uwezo na naweza nikafanya moja mbili tatu kwenye akaunti yako ya Instagram na kuanza kutafuta wateja na nini na vitu vingine. Tutakuja tufundishane zaidi tukiwa mm. in detail kwenye mada husika, tuone namna gani ambavyo unaweza ukaanza kutafuta mteja wa kwanza na ukatengeneza wateja wengi zaidi. Kwa hiyo hapo sasa ndo sehemu muhimu zaidi, kwa sababu content ndo zitakazowavuta watu na kuwafanya waje wanunue. Content ndo zitakazofanya wewe account yako iweze kukua organic, watu waanze kufollow na kuona kwamba hii account ni potential, tunaweza tukapata huduma au bidhaa fulani. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni ya muhimu sana ya kuizingatia. Hatua ya tano na ya mwisho sasa ni kumonetize biashara yako au kuibadilisha kile ambacho unafanya kupata pesa sasa. Yes, sasa umeshakuwa na uwezo wa kuadd watu wameshaona kwamba unaweza ka offer kitu fulani. Kama ni kufundisha, umeanza kufundisha bule Mimi nimeanza kufundisha bule zaidi ya miaka miwili, nafundisha watu namna ya kufanya graphics, baadaye nikaanza kutengeneza product yangu ya kwanza, mafunzo yangu ya video editing kwa kutumia Premiere Pro. So watu wakisha determine value yako, ni rahisi kukubali kununua bidhaa bidhaa au kitu chochote ambacho una offer. Kwa hiyo nilianza kuuza kwa sababu watu waliona na potential ni, kuna kitu nimewapa bure, so wanaamua kuja ili waweze kupata zaidi. That is the business, ndo ilivyo katika mitandao ya kijamii hata kama una following ya wachache kama una followers, uh, una following watu una followers watu elfu moja elfu mbili ni dhahiri ya kwamba wale watu elfu moja wana uwezo na wako tayari kununua kitu chochote ambacho wewe una offer kwa sababu wameshakuamini. So the time wewe watu wale wanakufollow, unatoa content bure, ni wakati sasa wa kuanza kukibadilisha kile kitu unachokifanya kuwa pesa. So ni kuwa makini sasa kujua pale unapoanza kuchagua biashara, ujue kabisa unachokifanya, je, kinaweza kubadilishika na kiweze kuleta value, kikaleta mauzo. Mhm. So hapo lazima uwe trick na uwe mjanja kuelewa ni kitu gani unafanya. Though ni vitu vya kujifunza zaidi na nabidi utavielewa over time, sio kitu ambacho utakielewa mara moja so yes so kishafika muda wa kumonetize sasa unaanza kurudia zile process za kawaida sasa kwa wakati huo sasa kwa sababu ulishatafuta wazo la biashara hatua ya kwanza umeshafanya branding umeshatengeneza social media umeshatengeneza content na umesha monetize kwa unabaki na hatua hizi mbili tayari, kwa sababu biashara unayo, branding tayari, social media unazo. Kwa unabaki kwenye kutengeneza content na kumonetize. Kwa hiyo hizo ndo zitakuwa zinajirudia muda wote ambao unafanya biashara yako. Wewe muda wote ni kutengeneza content, kumonetize, content, kumonetize, content, kumonetize. That's all about. Ndivyo ambavyo unaweza ukatengeneza uh, pesa kupitia mitandao ya kijamii. Kwa hiyo msikilizaji, unaweza ukaangalia sasa wewe ni ujuzi gani unao, ni kitu gani ambacho unahisi unakipenda, unaweza ukakibadilisha kuwa biashara. Kwa mfano, kuna mtu mwingine anapenda sana kupika, hajasoma, hana elimu, lakini yeye amekuwa mpishi mzuri nyumbani, hata amsifia majirani kwamba bwana, unajua sana kupika kitu fulani. Kwa nini usikibadilishe kuwa business? Unaanza kupika na kuangalia namna gani hicho kitu unaweza ukakibadilisha kuwa biashara yes kwao hivyo unatafuta kitu chochote kile ambacho unaona kabisa kinaweza kikaadi value kwenye maisha ya watu na watu wakawa tayari kuweza kulipa unajitofautisha unajiblandi unafanya marketing then you sell you make money lakini hapo pia inahitaji uvumilivu kwa sababu si kitu ambacho unaweza ukaona matokeo kwa nimeona wengi sana yes wana business account yes. walianza kwa kasi kweli mm. lakini kuna kipindi mm. mtu una mm. yani sijui ni ile unakosa mwitikio ama nini na bila shaka kuna vitu ambavyo anavikosea mm, yes. kwenye hizo steji zako ulizo E, ulizozitaja hapo yes, yes. kwa sababu kama mtu angeweza kupangilia vizuri mwingine yes. pengine hizo brand akawa mm-hmm. na wazo zuri la biashara kuliendesha mm-hmm. vizuri mm-hmm. bana hizo content sidhani kama inaweza ikashindikana uvumilivu ndo king consistent ndo king of course hakuna kitu ambacho kinakatisha tamaa kuwa unafanya kitu kila siku akikutengenezei faida wakati unakuwa stressed kuna watu wengine wanafanya hicho kitu wanapata pesa au wanafanya vitu vingine wanapata pesa eh, ndio maana yes ehe ndio maana mimi nilisema kwamba moja ya sehemu ambayo natakuwa makini zaidi kuifanya kwa makini ni kwenye kuchagua wazo la biashara kwa sababu ukichagua wazo la biashara zuri au ambalo una uhakika nalo litakufikisha unapotaka utafanikiwa zaidi kuliko kuchagua wazo tu kwa kufata mkumbo kwamba mtu fulani anafanya, kwa sababu pia kwenye hiyo biashara kuna changamoto, sio wote wanafanikiwa. Ndio maana nilisema kwamba kwenye kufanikiwa kila mtu anaweza kuwa na stori yake. Hamtofanikiwa sawa, kila mtu atakwambia nilifanya hivi, nilifanya hivi, lakini ina maana kwamba ukipita path hiyo hiyo na wewe utafanikiwa. Wewe una vitu vyako, una weakness zako na kuna weakness zako unazo ambazo ukizifanya utafanikiwa. Kwa uvumilivu is king lazima uwe mvumilivu sana, kwa sababu unaweza, mimi nimefanya content miaka miwili, mwaka wa tatu ndo nikaanza kutengeneza pesa ndogo ndogo, ambao unaona kabisa kwamba kweli sasa kuna kitu napata. So kuwa consistent miaka miwili, una upload content YouTube, Instagram na upate hata mia, ni kitu ambacho kama hakiko moyoni, kama sio passion yako, kama kweli hujaamua kujitoa hautoweza kuendelea kufanya yes kwa hiyo niyo ni investment uh-huh. ya muda mrefu kabla hatujaendelea yes. maswali yeah. kama mawili au moja yes, hivi karibu. lakini kwa wakati huu hapa basi yes. tupate burudani ehe, alafu tukirejea mimi nahitaji nikuulize hayo maswali yangu mawili sawa sawa mpenzi msikilizaji tumerejea na wakati ambao kabla tujaenda mapumziko nilisema nitamuuliza hapa bwana Joel eh, maswali yangu mawili. Swali langu la kwanza kaka Joel. Yes. Uh, nina Instagram yangu. Yes. Page. Mm. Uh, umesema kuna kitu kinaitwa content. Mm. Sijui content zangu ninaziandaa vipi? Yes. Mimi ninachojua ni kufungua page. Mm ni posti labda kama hivyo umesema na, na kupika mm, yes. nacho, ndiko nachojua yes. nimemaliza yes sina mtu wa kunisaidia ku mm -hmm. sina mtu wa kunisaidia kutengeneza content yani mm. ko mimi kama mimi unanisaidiaje yes uh, of course ni swali zuri na najua watu wengi pia watakuwa wanajiuliza kwamba inawezekanaje of course siku zote tunapoanza biashara mtu ambaye anakuwa yuko tayari kusacrifice kwa ajili ya biashara ni wewe mwenyewe peke yako mm -hmm. na mara nyingi na nature ya vijana wengi otherwise huwe una uwezo wa kipesa lakini lazima uwe ma, one, uh, one man army wanasema kwa maana ya kwamba una uwezo wa kufanya vitu vingi ukiwa mtu mmoja. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa kukielewa katika hichi kipindi ambacho unaanza, lazima pia utafute ujuzi mwingine ambao utakusaidia wewe kuweza kuwa company ili biashara yako iweze kwenda. Kwa kama ni ujuzi wa graphics, kuweza kutengeneza graphics nzuri au picha nzuri ni kitu ambacho unatakiwa aidha uopti kujifunza au kumlipa mtu na basically kama mtu unaanza ni ngumu sana kuweza kuwa una hire designer aweze kutengenezea design kwa sababu ni expensive unaona kwa hiyo tukija kwenye hilo swala kama ni mapishi au ni kitu chochote unafanya lazima uweze kuanza kujifunza mwenyewe namna ya kupiga picha nzuri kutengeneza design nzuri ambazo niwe na simu ambayo ina uwezo wa kupiga picha yes. kama sina bidi nijisacrifice yes. ninunue sasa yes ndio biashara hiyo kwa sababu yes kwa sababu unaanza no, tunazungumzia nimeuliza swali yes. langu nina mm. maana kwamba unajua kuna mtu mwingine yes. yeye yuko peke yake yes. umenielewa yes. hana mtu akumwambia labda jirani naomba simu mm. wakati nina, ninapika ninajirekodi mm. yuko yes. peke yake yes. ndio mtu ambaye wakati huu sasa mm. nataka tumsaidie yes, yaani ni, ni, yes, ni kitu sawa ina, yes. ina uwezo mdogo mm. basi jitahidi nunua simu yenye uwezo mkubwa iko hivyo kwa sababu principle ya biashara invest money to get money okay. huwezi kupata pesa bila kuwekeza pesa kwa hiyo by the way lazima pia usacrifice katika kipindi hicho yes tafuta ila tafuta kitu ambacho kinaendana na uwezo wako e, kwa sababu mimi huwa nafundisha watu vifaa mtu anaambia nataka kwanza youtube nataka kwanza kamera nikamwambia bwana kamera nzuri inatakiwa iwe na sifa moja mbili tatu lakini ukijiangalia wewe huna uwezo wa kununua hiyo kamera anza na simu ulionayo yes anza na simu ulionayo kwa sababu content always unazoanza nazo haziwezi kuwa nzuri utaanza hivyo hivyo utaimprove utajifunza utafanya kile kilichopo boom na mwisho wa siku tana. Na by the way watu hawazingatii sana kuhusiana na quality ya content. Watu wanaangalia zaidi ile content uliyotoa inaweza kuwa na ubora na kuwasaidia kiasi gani. Lakini pia mindset za binadamu zinasahau. Wewe content ambayo uliposti mwezi tu mmoja uliopita. Ni ngumu sana mtu kurudi kuja kuangalia kwamba ilikuwa mbaya. Watu wana focus na kitu ulichoposti wakati huo, na ndo hapo sasa inapokuwa swala la muhimu kuposti kila siku au kuendelea kutengeneza content zaidi. Na kuna wakati inabidi urudie zile content. Yani kwa mfano, kuna mtu mwingine anafanya biashara, anauza bidhaa na bidhaa zake labda hata tano, akiposti ile bidhaa moja amemaliza lakini unachotakiwa kuelewa kwamba nitakuwa ile bidhaa uposti kila mara. Kama unaweza kila siku posti hata mara tatu mara nne bidhaa moja. Kwa hiyo kama bidhaa sita unaposti hata posti 18 kwa siku ili uweze kuwafikia watu wengi. Usiogope kusema nimesha posti nimemaliza, unakaa no. Posti tena, kwa sababu posti ya Instagram ikionekana mara moja mtu hawezi kuiona tena, otherwise aingie kwenye profile yako. Sasa wewe ujulikane nani ataingia kwenye profile yako. Kwa hiyo you have to post mara nyingi kadi unavyoweza. Mm. Kwa hiyo yes. Hapo mtu ina maana ni kwamba anabidi aache uvivu mm -hmm. na awe na muda binafsi. Yes, lazima lazima yes, lazima Ila, Kitu kimoja naona Maria hapa anataka kuuliza <laughs> swali. Yes. Unajua mimi niseme mimi ni muhanga. Yes. Uh, kitu kimoja ambacho ninaona watu wengi yes. wanatamani kufanya biashara za kimtandao mm. lakini kama vile zinatukatisha tamaa. Ndio ndio. Haswa una post kitu yes, kama yes. ulivyosema hujui mm. ni nani atakuja huku kuniangalia yes. lakini mi pale napoangalia nakuta likes moja mm. najua hata hapa rafiki yangu naye <laughs> ndio ndio eh? au ile watch mm. unakuta labda tano mm. au tatu mm unajua hiyo inakatisha swatama kwa hiyo yani nimeposti sasa hivi niposti labda kati hizi tu eh. nimepata tatu au mbili ah, nitaposti kesho una uhakika kama ni muhanga <laughs> ushit mbele instagram page yangu ene yaani, ngoja ngoja yes eh. ngoja tujibu kwa ajili ya wasikilizaji yes tufanye maria sio muhanga ngoja tujibu kwa ajili ya wasikilizaji ambao ni wa yes of course uh, nitatumia mfano tofauti kidogo kuna content creator mmoja anaitwa Mr Beast msikilizaji unaweza ukaenda ukamtafuta youtube ni moja ya youtube ambaye ana e, ni kipato kikubwa zaidi ana subscriber zaidi ya milioni tisa kwenye moja ya chaneli yake mm. na ana zaidi ya chaneli tatu kama sio nne nilishamsikiliza kwenye podcast yake moja akasema kwamba wakati unaanza kutengeneza content za youtube na uhakika video yako ya kwanza haitapata views video yako ya pili haitapata views so you have to post at least 100 videos -hmm. kwenye chaneli yako ili ianze kupata at least views na iwe not, uh, no, yani kwamba watu waanze kuinote na kuizingatia yeye kwamba waanze kulike yeah. so hivyo ndivyo ilivyo katika hata mitandao mingine yote kwa hata instagram ukiposti mara moja au wakati unaanza of course utupata watu kwa sababu bado haujulikani na hamna anayejua yeye kwa kadri unavyoposti basi hata mtandao wenyewe algorithm yenyewe ya instagram wanaanza kulikomendi watu waanze kutazama content zako kwa maana akaunti uh, yako inaanza kuwa juu, watu wengi wakipita wanaiona. Kwa hiyo hilo ni swala la muda, itafika time watu wataanza kutazama, wataongezeka hivyo. Kwa hiyo utaki kukata tamaa. Wewe haijalishi amelike mtu mmoja au hawajalike, wewe posti wewe posti kila siku posti, ili mradi unaandika vizuri caption, unahakikisha picha zako ziko vizuri na unakuwa unaangalia. Lakini kitu kingine, wakati mwingine uh, usiangalie zaidi like peke yake. Kwenye Instagram kuna kitu kinaitwa inside Yes, ukifungua kwenye insight inaweza kukuonyesha ni watu gani wametembelea, ni watu gani wamekuwa mm. engaged, umepata followers wangapi kupitia hiyo posti mm. so wewe unasoma hizo insight zinaweza kukusaidia kujua maendeleo. Yes, inakupa picha kamili ya kinachoendelea kwenye akaunti yako, hata kama mtu hajalai Kwa hiyo ni business account yes, yes inakuonyesha insight ya kwamba ni watu wangapi wametembelea hii post imeletea watu wangapi wangapi wamekuwa engaged wamevutiwa wamekuwa impressed wangapi mm. wamelike wangapi wame follow akaunti yangu au wangapi wameview profile yangu ili kuweza kuangalia zaidi nini ambacho nafanya kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana kuweza kukifanya sawa joeli yes. na kupata vema kabisa so. <laughs> sasa hebu turudi hapo tukiwa tunamalizia malizia Deo. mfano tayari mimi nataka kuanzisha biashara yangu na nimeshafanya vyote hivi yes. kwa mfano nina simu ambayo inaweza ikaniwezesha nikapata picha nzuri nikatengeneza nini lakini je wewe mm. unamsaidiaje yule ambaye anaanza mm kwa sababu nakumbuka mimi kipindi ambacho naanza uh, hizo uh, kazi kutumia mitandao kujapokuwa bado sijaanza ku, <laughs> kugain pesa maana uvumilivu ndo nauendeleza hapana like napata ila pesa bado dorcas nini ndio ndio mimi nilifundishwa kutumia Canva kwa maana ya kudesign mm. uh, vile vitu vyangu. Mm. Sasa mm. je, unaweza ukatuambia kwa yule ambaye anaanza mm. apart from kumfata mtu pengine kumlipa mm. ni yes. vitu gani kwa urahisi mm. anaweza akaanza navyo kwa ajili ya kujitengenezea e, posti zake? kama ni Canva, kama ni kitu gani kwenye mm. kurekodi audio, kama ni video, hebu tupitishe hapo kidogo. Sasa hapo ndo tunapokuja kwenye pointi ya msingi mwanzo ulivyokuwa anasema kwamba unaanza biashara, wewe ndio kila kitu. Wewe ni manager, wewe uko kwenye technical na wewe pia ni content creator. Mm. Unafanya kila kitu. Yeah. Basically mimi hilo swala nilishaliona muda mrefu kidogo. So nilishaona kwamba wafanyabiashara wengi hawana uwezo wa kuhire designer kwa sababu hana hmm. pesa nyingi, lakini anataka kila kitu afanye mtu mwenye, kitu, kila kitu afanye mwenyewe, mwenyewe na aweze pia kupata access yako na content nzuri mimi nikatengeneza kozi ya kamba by the way mimi nina kozi ya kamba ah. yes ambayo unaweza ukatumia either simu yako ya mkononi au unaweza ukatumia kompyuta kufanya design so unaweza ukatengeneza posti mbalimbali za mitandao ya kijamii unaweza ukadesign book cover unaweza ukatengeneza chochote ambacho kinahusiana na biashara yako unaweza ukaedit video fupifupi fupi, kwa kutumia hiyo kozi ambayo nimeitengeneza kwa kwa kiasi kikubwa imekuwa ikiwasaidia wafanyabiashara wengi ambao hawataki kujifunza uh, software ngumu au mm. ambazo mm. zinawahusu zaidi professional designer kama mm. photoshop na zingine Ah, the way anajifunza kamba ambayo anaweza ka access kwenye simu yake mm -hmm. kwenye tablet au kwenye kompyuta. Msikilizaji, muda umetutupa mkono mm -hmm. na mambo ni mazuri kweli kweli. Joel Kadaga anatueleza ni namna gani unaweza kutengeneza pesa kupitia mitandao hiyo ya kijamii, mfano Instagram, Facebook uh, WhatsApp hivyo yani, na akatoa hapa stage tano ikiwemo wazo la biashara, brand, kutengeneza social media content, na hiyo sasa unaweza kubadilisha kuwa pesa. E, kwa muda huu Joel, umesema hapo kwa habari ya Canva, wengine hawajui Instagram wanakupata kwa njia gani? I mean, uh, uko YouTube ambapo umeupload yes, hiyo yes, yes. elimu ya Canva. Kwa hiyo embo, tuambie mawasiliano yako hapa kwa namna ambavyo watu wanaweza wakasaidiwa na wewe kwa njia binafsi. Okay, sawa. Uh, mtu yoyote anaweza kunipata kwa kupitia namba yangu ya simu ambayo ni 0745 15 26 80. Hiyo unaweza ukanitumia message WhatsApp au text ya kawaida au ukanipigia, lakini pia Instagram utanipata kwa jina la Geo Media Group, lakini pia YouTube vile vile natumia jina hilo la Geo Media Group, usiache nafasi. Pia huko kuna content zingi, uh, nyingi ambazo ni free. 96 Mpaka wakati mwingine tena, nikutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyoendelea.